aku pergi cuma Mami aku mati mati lampu Mati lampu Hilang buayanya Hilang Mati juga Gimana? Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Oke, okay, dengan berkasan dari ibunya tadi, Mama. Ibu,